中文天地第四课生词。那那那是什么？那是什么？书书英文书，中文书。这这。 这是什么？这是什么？本本一本中文书，两本中文书，文学，文学，英国文学，中国文学。 工程，工程，工程师，工程师，难，难，中文很难，太，太，太难了，太多了。 可是，可是，中文功课很多，可是不太难。功课，功课，功课很多，功课很难，多，多，很多。 太多了，不多。我们，我们，我们是学生，少，少。我的功课不少。